הסיכון גדול מדי. הסיכון שאני, בזה שאני עומד כאן, הוא עצום. על מה אנחנו מדברים פה? עמידה מול קהל. מה בעצם יש פה? פחד. ופחד זה לא דבר, זה מין סוג של מנגנון שאני יכול להגיד, אוקיי, פחד לך. פחד בו. אני לא, לא ככה בקלות משתלט על הפחד, אני יודע את זה בא, באינטלקט. איך אני אעבור את הפחד? איך אני אעבור את הסיכון שאני מסכן בתדמיתית? איך אני אעבור את, ה... את האימא'לה? איך אפשר לטפל בזה? איך אני מתגבר על הפחד? ומה שאני עושה, אני נותן לזה זמן לא סתם, כי הוא המכשלה העיקרית של כל אדם. לא רק של פרופורמר או של מישהו שבאמת נופל עליו כל ההצגה או המרצה, של אברי מן. וברגע שאני מבין, וברגע שאני מדבר על, ואנחנו כבר עשר דקות מדברים על פחדים, אני מדבר על פחדים לפחות, ואני מציף את הנושא, ואני מציף את הפחדים, ואני מודה לפני הקהל שהתכוננתי, אבל אני אולי צרוד קצת, ואני מתבייש, ולא נעים לי, ואני מת... אני, אני משתחרר, אני נושם. מולכם, איתכם. אני מתרגש, איתכם. אני אומר לעצמי, חבר'ה, אני נורא מתרגש. אני מעורר בי את ההבנה, אני מכיר, אני מודע למה שעולה לי, לפחדים, אני משתף אתכם, לכם זה לא מפריע, ואותי זה מרגיע.